nora begira ere, landa ere muan denak du bere tokia. Hemen, emakumeek leku garrantzitsua betetzen dute. Landa ere muak emakumeekin eta haiei esker aurrera egiten du. Gurean, landa ere muko emakumeak erdigunean daude. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.